Hipócrita 3. Hayao Miyazaki. Miyazaki. ¿Qué haces? Dibujar. ¿Qué dibujas? El mayor crítico del anime, Hayao Miyazaki, es director, no crítico. Ahora que se ha retirado, no para de criticar. Bueno, vale, pero porque tiene nariz de cerdo. Está obsesionado con los tocinos. No es cierto. Porco Rosso, Monoke, El viaje de Shihiro, pero no me negarás que es ecologista. Lo niego, es un hipócrita, puma. Pero si es feminista. ¿Y qué series de Ghibli ha dirigido una mujer? Ninguna. Miyazaki es hipócrita porque se en el póster de Marnie, porque parece estilo ochentero, y él no cambiado su estilo desde que empezó en Toei. ¿Y tú por qué tienes los pósters y las películas? Porque también soy hipócrita.